batidão, batidão, batidão do Zé Guendé, é o batidão, batidão, batidão do Zé Guendé. Agora preste atenção, ensino como é que é, bate na palma da mão, seja homem ou mulher, porque vai explodir no mundo. Batidão do Zé Guendé, é o batidão, batidão, batidão do Zé Guendé, é o batidão, batidão, batidão do Zé Guendé. Ei